يعلم ان مقاليد اموره كلها انما بيد خالقه سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص واعبد رب العباد انه يراك حين تقوم يفك كربك يسر امرك الشافي هو الله المعافي هو الله قال للصحابي قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال قال فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني هذا أمر